Astăzi este despre a acorda. În dicționar este a aduce uh, sunetele unui instrument muzical la înălțimea corectă. Și dacă ne gândim că instrumentul muzical suntem noi cu sufletul nostru și înălțimea corectă ar fi înălțimea corectă a adevărului lui Dumnezeu sau a dreptății în general sau a sincerității în general, uh, cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne acordăm puțin, uh, pentru că suntem puțin dezacordați câteodată cu, de de adevărul universal. Dar pe lângă asta este și să ne acordăm la adevărul celuilalt sau la uh, sinceritatea celuilalt, pentru că nu întotdeauna avem noi dreptate. Tu ce părere ai? Ceau!